zigzag. Is the M. Hyper, my hyper, how to solid in about my sniper. Hyper, my hyper, how to solid in about my sniper. Tiger, blue tiger, hard for you, all of my tiger. Cypher, cool cypher, underground river, I'm a cool cypher. Hyper, my hyper, how to solid in about my আমি গৰু চাইফাৰ শব্দৰ খেলৰে মই এটা খেলাৰী লাখতে পালো টি আনি দিম চবক জোকাৰি টকা পইচা নালাগে লাগে অলপ সঁহাৰি ৰচিলো সপোন আজি অতীতকে পাহৰি দি থকাতে শুনিলো মোৰ ৰাইফটো মই খেলাৰী হেৰালো আপোন আজি নিজকে মই বিচাৰি উজাগৰে লিখি থাকো দিন ৰাতি পাহৰি কৰিব ধৰিলো আজি এই বাবা চাকৰি Bye. hyper, my hyper, so the soul in a bow, sniper, tiger, pro tiger, hard all the time. hyper, my hyper Hopp to skal lete ned sniper Marami ko cypher